Вы отвратительны! Вы мне весь номер испортите! Надо с этим что-то делать, надо что-то делать. Так, так, так. Я думаю, что вам надо поменяться ролями. Вот точно, вот точно. Так, тебе сюда лучше, так, думаю. Ага, вы вот хорошо гармонируете вдвоем так. Нет, нет, нет, а вот тебя вот... Ну, тебя я трогать не буду, ты ладно, ты вытягиваешь так хорошо. Да, это будет феерично.